Sabato sera, notte fonda, sono di ritorno. La luna piena mi ricorda che non sono ancora morto. Stappo una birra, mi siedo a pensare. La luce calda del frigo non smette di tremare. Penso a noi, la nostra storia, i tempi passati, quanti abbracci rubati, baci tormentati, quanto amore, quanta fuga, i nostri corpi incrociati, i litigi, poi la noia, i nostri cuori spezzati, quanto ci siamo amati, com'è finita male, queste domande non mi fanno più dormire in pace, vedo le nostre facce sul soffitto color calce, posso anche star zitto ma il mio cuore sai che non è capace. day. fino a tarda notte aspettando il sole che sorge chiuso in auto La luna filtra dalle porte, sento la tua voce, il tuo respiro sulla fronte Sembravi così dolce mentre mi stringevi forte Poi le pause, le situazioni risolte Discussioni, delusioni, le emozioni sconvolte La mia voce che si alza urlando più forte Le tue lacrime cariche delle nostre colpe Quanto ci siamo amati, com'è finita male questa